Ebana, kama kawaida, usikiapo sauti hii jua moja kwa moja na kwenda kufahamisha habari mbalimbali za kimichezo. Mimi naitwa Daus von Bismarck na kubwa ambalo nakwenda kukufahamisha ah, ni meneja kikosi cha Arsenal Mikel Arteta amesisitiza kwamba hataruhusu wachezaji wake kupoteza alama hata moja, kwani anataka kuona wakipambana hadi hatua ya mwisho kuwania ubingwa ligi kuu nchini England, licha ya kupata upinzani mkubwa kutoka kwa wapinzani wake Manchester Manchester City. Tunakumbuka juzi Jumanne ya Mei mbili klabu ya Arsenal ilifanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao matatu kwa moja dhidi ya Chelsea na kurejea kileleni kwa muda, lakini jana Jumatano Mei tatu ilirudi tena nafasi ya pili kufuatia ah, Manchester City kuibuka na ushindi dhidi ya West Ham. Kwa upande wa Arsenal imefikisha alama 78 baada ya kucheza michezo 34 huku Manchester City ikiwa kileleni ikikusanya alama 79, tofauti ya alama moja tu kati ya Manchester City dhidi ya Arsenal. Lakini kwa upande wa Manchester City imecheza michezo 33, tofauti ya mchezo mmoja kati ya Arsenal ambaye kacheza michezo 34. Pengine unaiona wapi Manchester City msimu huu? Unaiona ikibeba kombe la ligi kuu nchini England? share nasi kupitia ujumbe mfupi kwenye kona comment hapo. Mimi naitwa Daus Boniface Makambaya, nimekusogezea ah, habari